Hola, soy Emilia Sekel y tengo 31 años y estoy estudiando un doctorado en educación en Hong Kong, China. Soy del Distrito Federal y me uno al movimiento porque creo que el complejo momento que está pasando México amerita que nos organicemos, que actuemos y creo que la mejor forma de potencializar nuestras acciones es mediante la interacción. Yo soy 132.